Sən gedib məndən alandan məni qaldım sənsiz. Gəlmədin gözləri yollarda qocaldım sənsiz. Bir qərib şam işığı, bir həzin izran otağı. Sənlə birlikdə keçən günlərə daldım sənsiz. Hicr döndərdi könül mülk yekünü qəm və olsun. Neçə qəmdən dolu karvan yola saldım. Taleyim qara, günüm qarədir, bəxtim qara. Mən hər gün qara basdıqca qaraldım sənsiz. Sen bana demedin mi? mavi gözlerin gibi denizlere gidelim diye Sen beni sevmedin mi? Aşkımızın külleri yakamaz mı bizi yine? Sözler yalan Sözler yalan oldu bak Geceler her gün kör bıçak